Для меня в первую очередь это красивый снимок. Прежде чем сделать этот снимок, нужно пройти множество трудностей. Мы на балкончик тут вот. На зону. Они не хотят менять мир.